Плеса ще відрива з усірмонєва. Акума варет. Ну там акума пі. Паїч. Як та й часи видні, в ормі. Dimineața plecăm la sediu, cam fiecare dimineață, bună dimineața, Adică ne echipăm, ne luăm strictul necesar, sigur că fotoaparat, binoclu, monoclu, pix, geac, încălțăminte de gumă, vedem după care ce anotimp e afară, dacă nu avem bocane, ca... și plecăm în teren. Ce vedem, tot scriem, câte exemplare am găsit, de exemplu, câte facem fotografii, măsurăm cu rigla, ne stăruim în fiecare zi, uh, adică pădurare, avem doi inspectori, doi pădurare, avem un inginer care ei fac raituri pe teren, inclusiv și noi, și ce ne vedem, adică... Mm, dar uh, eu cred că toată lumea din zonă știe că asta e rezervație naturală și nu numai pentru noi, dar și pentru generațiile viitoare și toți care se stăru. Sigur că sunt și încălcări, știți cum, nu există pădure fără uscăciuni, cum și la noi se interzice că e zona naturală, e rezervație naturală, se interzice pescuit, se interzice vânatul, se interzice ca să vii să speli autocarele, autovehiculele, tot asta e interzis. Degeaba nu sunt angajații noștri care stau la straja hotarului verde. Acolo am găsit niște greta mari. Începând cu luna lui aprilie, avem aici prezente păsările, uneori ocupă cuiburile vechi sau construiesc altele noi. Primii oaspeți uh, duc o luptă pentru ocuparea cuiburilor, se profite de cuibul deja construit, îl mai refac puțin și după aia începe depunerea pontei. Cuibăresc aici, cum am spus, colonie mixtă de speciile, unele din ele sunt specii rare, chiar și critică pe reclitate și țigănuș poate fi întâlnit aici la cuibărit. Nu trebuie să venim în zona mm, unde cuibăresc păsările pentru a nu le deranja. Adică ele deja, mm, omul simt ca un prădător, simt mm, în genere silueta omului pentru păsări este un primejdiu, își dau, să anunță una pe alta, atunci poate fi deranjate, dacă sunt pui, poate scade în apă și să nece. Asta ar fi un... Și nu, dacă simt deranjul, după aia, doilea ani, poate să nu mai vină aici să cuibărească. dacă sunt deranjate în permanență. Rosamentă. Uh-huh. Undeva cred că a rămas. Uh-huh. Раз. Садок щука. Угу. Ca să existe speciile, trebuie să menționăm, să menținem habitatele naturale în care ele se reproduc și în care ele trăiesc. Fiindcă, da, deci ele sunt pe cale dispariție. De, de aceea că ele sunt cumva amenințate, în unele locuri poate sunt vânate, sau le se micșorează habitatele în care ele se dezvoltă. Asta ar fi um, influența. Plus, uh, bine, noi în rezervație să facem mari schimbări nu putem. Vorbesc de zonele adiacente, vorbesc de poluare, vorbesc de gunoi, vorbesc de mm, deranjul pe care se face, adică uh, în urma ploilor în ape ajung, ajunge plastic cu diverse... Mm, și asta nu influențează numai vidra sau, da, în genere, ecosistemul în sine, chiar și păsările care uneori sunt tentate să și ciupească să, și poate să, mm, să înghită plasticul celălalt. În mhm. depărtare vedem, vedem acolo chestii plastic. Cum a ajuns aici dacă oamenii n-au acces? ajunge cu apele care vin în gârle, din gârle se revarsă în lac și asta, asta e problema agravantă, problema foarte dureroasă, nu numai pentru noi, pentru Sudul Moldovei, dar este pentru toată Moldova. Înțeleg ce mi s-a blocat camera. Erau iarbă și credeam că e râmă, iarba unde se vezi râmă. aici nu merge camera. Asta e pici în văzut. Clar. Palina, pune, te rog, aparatul. Să a descărcat bateria. Vin la rezervație, eu aș spune că e un habitat foarte bun pentru vidră, ca să se dezvolte aici în, în ecosistemul nostru. Așa că... De ce? Ce condiții? Uh, Fiindcă are condiții prielnice, în primul rând, de hrană, de dezvoltare și de adăpost. Da, noi suntem în Gârla Manulescu, care, iată, a fost pe camera uh, de luat filmări, s-a văzut cum vidra iese din mal, din malul acela și trece apa, vine, iată, încoace. Iată, s-a observat. loc, loc, pe loc. Deasupra bolții, năgâții se învârtesc, iată ce timpuriu a venit anul ăsta dacă e cald. Vieți vieți. Ă, ce-ar fi dacă zona aceasta nu ar fi protejată? Ce ar fi? N-ar fi exista. Că știți cât e de rău omul. Omul e foarte Eh, ca tare trebuie să trăim, omul cu natura trebuie să trăiască în armonie, dar eh, după cum știți că mai sunt și oameni care nu vor, vor să se facă numărul naturii.